so welcome back to the commando blogs होइन अनि today we have the Indian beast the Gorkha the one and only Gorkha that we have in our Nepal right now and it is the diesel variant because it only comes in one variant होइन so the thing is that and we have the powerful engine right here होइन it has like two point six litre diesel engine which produce up to eighty nine point eight six BHP of horse power at three thousand RPM होइन which is kind of powerful in this range तर थ्री थाउजन्ड टू हन्ड्रेड आरपिएममा चाहिँ एट्टी नाइन बिएचपी गर्दा लाइक ट्वेन्टी टु ट्वेन्टी फोरको उसमा आउँछ होइन रेन्ज सो यसको फर्स्ट गियरमा चाहिँ फोर्टी टु फोर्टी फाइभमा चाहिँ इजिली जान्छ होइन त्यो रेन्जमा परिसकेपछि so they is the thing for that so coming to the exterior होइन first of all we got the Gorkha badge on the radiator grille होइन ग्रिल एकदम नै सिम्पल छ but the badging with the writing of Gorkha looks so amazing and dashing होइन अनि with the lights we have DLS यो रिङ रिङ साइजमा अनि एलइडी लाइट्स e होइन प्रोजेक्टर लाइट सेटअप हो अनि फर लाइट पनि दिएको छ होइन लाइक रातिमा चाहिँ लाइक रेन्ज एकदमै छ होइन किनकि this is like projector light अनि हेलोजन बल्ब होइन होइन अनि यस्तो बुट यस्तो मसल गाडीमा चाहिँ होइन प्रोजेक्टर लाइटै दिनुपर्छ किनकि अफ रोडिङ गर्दा कता कतै यस्तो म अप्पर मुस्ताङ जाँदा लाइक अफ रोड टेरेन्सहरूमा जाँदा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टर लाइट सेटअप नै चाहिन्छ होइन अनि we have like side light and light over here साइडमा चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो एलइडी लाइट e दिएको छैन र we got the halogen bulb as a side light over here in the badging and we also got the FM two point six CR badging which is an indian thing uh, and i really don't know about that and i'm not familiar about the fm 2.6 it basically means 2.6 liter diesel engine so there is that and we got the mirrors अनि यो चाहिँ रोलिङ सेट पनि दिएको रहेछ होइन अनि we have the mirrors and चाहिँ गुर्खाको एउटा खुकुरीको ब्याचिङ दिएको छ which is which looks good होइन अटेन्सन टु डिटेल्स अनि वी हेभ दिस ब्युटिफुल यो सनरुफ छ होइन ऱ्याक छ एकदम लाइक स्ट्रङ नै छ बलियो छ होइन अनि वी गट दिस फुट चाहिँ चल्नलाई आउनलाई सजिलो हुन्छ होइन अनि coming to the back back we got the four into four four by four by four battery which is this name गाडीको नाम हो होइन तर यो चाहिँ सबै टेरेनमा जान्छ भनेर दिएको खोला पानी सबैतिर दिएको छ होइन अनि वी गट द म्यानुअल त्यो डिजेल क्याप अनि coming to the back we have the beautiful light setup with the circle and the rectangular फर्ममा होइन सबै चाहिँ हेलोजन बल्ब हो अनि पछाडिको चाहिँ एलइडी दिएको छ होइन रुफमा जानलाई माथिको दिएको छ स्पेयर टायर दिएको छ विच इज अफ सिक्सटिन इन्चको नै अनि सबैतिर चार नै चारवटै टायर पनि एलाउ दिएको छ होइन सबै सिक्स सरी सिक्सटिन इन्चकै नै हो होइन अनि गत ब्युटिफुल फोर्स लोगोको ब्याच तर यो गाडी घुम्दा चाहिँ ब्याच पनि घुम्छ होइन जस्तै हाम्रो रोल रोइजमा जस्तो अरू गाडीमा जस्तो लाइक अब युरोपियन र अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड गाडीमा जस्तो चाहिँ यो ब्याच हुने चाहिँ छैन होइन फोर्स ब्याच हुन्छ तपाईँको सधैँ एलइडी सेटअप भयो with the Force patching with the P one भनेको तपाईँको अहिले भारत स्टेट भी सिक्स पर्ने टाइपको होइन बिएस सिक्स भनौँ न त भारत स्टेट सिक्समा पर्छ गाडी यो चाहिँ होइन अनि त्यही अनुसारले इन्डियन गाडीले यसलाई चाहिँ निकालेको हो होइन अनि coming to the this side it is completely basic with the massive back windows यो चाहिँ खोल्नु मिल्दैन होइन अगाडिको विन्डो चाहिँ खोल्नु मिल्छ यो चाहिँ खोल्नु मिल्दैन अनि इट गर्दा म्यासिभ गुड भ्यू होइन पछाडि बस्दा पनि त्यो धेरै कन्जस्टेड फिल हुँदैन होइन झ्याल खोल्न मिले पनि नमिले पनि तर त्यो सबै सराउन्डिङ यताउति देख्दा चाहिँ त्यो कन्जस्टेड फिल चाहिँ हुँदैन होइन पछाडि अनि so we got the exhaust pipe coming out straight from the engine होइन माथिसम्म गएको छ अनि यसको डेप्थ चाहिँ सेभेन्टी मिटरसम्म चाहिँ मजाले जान्छ होइन जब एक्जस्ट पाइप जबसम्म गाडीको डुब्दैन नि गाडी मजाले चल्छ होइन so you have our exhaust pipe over here तर एक्जस्ट पाइप यहाँ हुनेको कारणले चाहिँ यसलाई इफेक्ट गर्छ भन्नु होला होइन तर हियर आर द बेन्च यसको हावा चाहिँ सिधै तल आउँछ होइन यो भेन्ट चाहिँ यसरी डिजाइन गरेको छ सो यता जाँदैन डन्ट वरी तर अलिकति पेन्ट जब चाहिँ यहाँ इफेक्ट गर्न सक्छ होइन अब अलिकति कालो धुवा आउँछ कहिले के के आउँछ होइन सो अलिकति इफेक्ट गर्न सक्छ तर डाइरेक्ट चाहिँ यहाँ इफेक्ट चाहिँ गर्दैन होइन कलर पेन्टमा इफेक्ट गर्छ अनि आधी चाहिँ बाहिर जान्छ cause the bench are slope down है the final part about the exterior होइन we got the sixteen inch alloy wheels अलिकति ठुलो नै छ होइन एमटी भेरिएन्ट क्रस विन्डको कम्पनी हो आई गेस यो चाइनिज कम्पनी हो जस्तो लाग्छ है मेरो रिसर्च अनुसार चाहिँ अनि it goes like beautiful tyres होइन अलिकति यो ल्याचेस हुन्छ जस्तो हुन्छ तर टर्निङमा चाहिँ छुँदैन यो ल्याचेसले होइन so we got the two ten MM ground clearance which is pretty good होइन तलबाट हेर्दा चाहिँ अब लगभग छुँदैन नेपाली बाटोमा त यत्तिको भएपछि अनि घर द ब्युटिफुल रेड कलरमा चाहिँ होइन गोर्खा आज अनि रियली लुक्स ब्युटिफुल होइन जिम्नीको भाइब्स दिन्छ तर it is not Jimny it is Force Gorkha we obviously know that cause we are reviewing this beautiful piece होइन so let's go in the interior होइन and let's talk about it more before going to the interior होइन we have this latch to pull अनि डोर मजाले खुल्छ we don't have a pass passive entry होइन we got the key lock here अनि वी द ब्युटिफुल कि होइन फोर्सको key we got the lock unlock अनि this button to help us तर यो अटोमेटिक स्टार्ट होइन we got to slot the key twist it and start it होइन uh, डिजिटल सिस्टम हियर अनि टायरको पिएसआई चेक गर्ने चाहिँ यहाँ छ अनि डिफ्लक सिस्टमहरू पनि कुन कुन एक्टिभेट छ भनेर हेर्नु मिल्छ होइन thirty five PSI thirty five PSI on the back thirty two and thirty four PSI on the front tyre होइन टायर प्रेसर चाहिँ चेक गर्नु मिल्छ सिधै डाइरेक्टेड डाइरेक्ट कनेक्टेड छैन होइन तर यहाँबाट चाहिँ चेक गर्नु मिल्छ होइन अनि we got the round globe ग्लसमा चाहिँ एसी भेन्ट्स यो चाहिँ सुजुकी स्विप टाइपमा छ होइन तर यसको चाहिँ अलिकति बिल्ड क्वालिटी राम्रो छ किनकि स्विटमा चाहिँ यो मेटल चाहिँ छ नि यो प्लास्टिक अलिकति ग्लसी छैन होइन अनि त्यो स्क्र्याच हुने टाइपको छ अनि this is like glossy plastic you can see it can totally reflect होइन अनि यो चाहिँ हार्ड प्लास्टिक दिएको छ भेन्ट्समा अनि विथ गर्दा डमी बटन अनि एउटा यो स्विच प्याडको लागि होला होइन which is also a dummy अहिलेसम्म चाहिँ कम्प्लिटली युज भएको छैन you can like customize it to your choice होइन गाडी किनिसकेपछि अनि गर्दा लाइट सिस्टम ओभर हियर अनि यता हेर्दा चाहिँ वी गर फुट रेस्ट होइन त्यो क्लचको लागि खुट्टा राख्नको लागि बिल्टिन होइन पछिबाट एक्सटेन्ड गरेर राखेको टाइपको हुन्छ नि बनाएको छ गर्दा एक्सिलेटर ब्रेक एन्ड क्लच एउटा एक्सिलेटर सेफ्टी ऊ पनि दिएको छ होइन अनि we don't have the automatic seat price range अनुसार चाहिँ अटोमेटिक सिट दिनुपर्ने हो होइन तर वी गट ल्याच भए पनि छ होइन we can like completely do something up front उता पोजिसन मिलाउन होइन We got the Gorkha batching on the seat, I know, and we got the cup seat which is can like totally catch you होइन यताउति जाँदा चाहिँ जुन ल्याचेसहरूले गर्दा चाहिँ तपाईँलाई कम्प्लिटली बकेट सिटमा आनन्दले राख्छ होइन we got also the bucket system over here good good thigh support होइन अफ फ्रन्ट सिटमा चाहिँ so coming to the back होइन अगाडिबाट गए पनि हुन्छ पछाडिबाट गए पनि हुन्छ डोरको सिस्टमको चाहिँ मैले भनिसकेँ होइन डोर खोल्न चाहिँ ल्याचेस हुन्छ होइन ल्याचेस यसरी फुल गरेपछि मात्रै ढोका खुल्छ अनि let's go on the back ब्याकमा चाहिँ आउने बित्तिकै we have a five hundred litre of good space होइन गाडी टो गर्नको लागि ल्यासेस दिएको छ मजाले हुन्छ विन्सले पनि तान्न मिल्छ गाडीलाई होइन जहाँसम्म मेरो रिसर्चले विन्सले पनि तान्न मिल्छ अझ अरू जस्तै एसयुभी जुन भेरिएन्टमा नेपालमा गाडी छन् होइन त्यो चाहिँ ल्यासेस चाहिँ मैले जुन छ अहिलेसम्म देखेकोमा चाहिँ धेरै भाँचिन्छ होइन विन्सले तान्न तर यसको बिल्ड क्वालिटीले चाहिँ मिसले तान्दा चाहिँ भाँचिँदैन जस्तो लाग्छ होइन we haven't experiment it at तर जहाँसम्म भन्नुपर्दाको कुरा होइन so coming to the back seat होइन पुरै कम्प्लिटली रो सिट होइन होइन we have like two seats अगाडि दुइटा पछाडि दुइटा यो पनि बकेट सिट हो होइन अगाडिको जस्तो बकेट सिट छैन तर बकेट सिट दिएको छ होइन पछाडिको प्यासेन्जरलाई सिट बेल्ट दिएको छ we have a good head space होइन म सिक्स फिट टल हो होइन अनि मेरो लाइक टाउको हेड स्पेस अलिकति अफ रोडिङमा त गाडी यस्तो यस्तो गरेर उफ्रिन्छ नि त त्यति गर्दा पनि मेरो टाउको छुँदैन अनि I have like good under thigh support good leg room अलिकति मेरो यसरी खुट्टा पढाउँदा चाहिँ अगाडिको जुन अलिकति सेटअप छ सिट खुट्टा चाहिँ अलिकति छुन्छ होइन मेरो टोजमा तर I have good under thigh support good massive windows होइन अनि ह्यान्ड रेस्ट फर मी कहिलेकाहीँ अब हामीलाई गाडीमा ह्यान्ड रेस्ट सेयर गर्न मन पर्दैन होइन जस्तै हामी मुभी हेर्न जान्छ हामीलाई ह्यान्ड रेस्ट सेयर गर्न मिल्ने राम्रो लाग्दैन कम्फोर्टेबल लाग्दैन होइन तर we got our own hand rest which is like really good होइन अनि यतातिर पनि ऐनाको साइडमा पनि we can like place our hand होइन ह्यान्ड रेस्ट राख्नको लागि ठाउँ दिएको छ तर अलिकति गर्मी चाहिँ फिल हुन्छ होइन किनकि यो मैले भने नि त विन्डोज खोल्न मिल्दैन तर it is like beautiful massive windows होइन एकदम रमाइलो छ बस्न चाहिँ सो ब्याकको चाहिँ यो होइन अनि ठ्याक्क सिटहरू पनि गर्नु मिल्छ फोल्ड गर्नु मिल्छ यता अगाडिसम्म धर्काउनु मिल्छ पोजिसनले गरेर बस्नु मिल्छ होइन अनि दिस इज हाम्रो फ्रन्ट सिट दिस इज हाम्रो ब्याक सिट यो only have four seat in this गाडी होइन अनि मजाले लाइक डिजाइन दिएको छ गाडीमा चाहिँ होइन so it is a good thing like good भाइ होइन महिन्द्र थाहा जस्तो पछाडि गएर पुरा एउटा सिक्सटी बाई फोर्टी स्पिड नभए पनि हन्ड्रेड बाई स्पिडको चाहिँ सिट दिँदा पनि we have like a good seating range होइन एकदम राम्रो छ है सो यसको चाहिँ स्टेरिङ टेलिस्कोपीको होइन तल माथि अप डाउन हुन्छ होइन धेरै जस्तो एसयुबी गाडीमा चाहिँ टेलिस्कोपिक दिँदैन होइन इन्क्लुडिङ क्रेटा अनि यसमा चाहिँ यो पनि एसयुबी भेरिएन्टमै पर्छ होइन नेपाली यसमा चाहिँ टेलिस्कोपिक तपाईँको स्टेरिङ एडजस्टमेन्ट दिएको छ अप डाउन अनि तल माथि भनेर मैले भनिसकेँ होइन इन आउट पनि गर्नु मिल्छ होइन अब like how you prefer how you like drive होइन तल गरेर चला भयो माथि यसरी तानेर माथि गरेर चलाए पनि भयो होइन इट इज रियली गुड होइन धेरै जस्तो एसिबी गाडीमा नेपाली दिँदैन यसमा चाहिँ दिएको छ like which is really good होइन अब त्यो कस्तो कस्तो हुन्छ अब सबैलाई धेरै एउटै चिज मनपर्छ भन्ने त छैन नि त म्यासिभ तपाईँको यो म्यासिभ कस्टमर रेन्जमा so it is a good thing that Gorkha or Force provided us with this telescopic steering होइन नाउ लेट्स ड्राइभ इट है त कस्तो हुन्छ so we have a power socket here होइन युएसपी दुइटा दिएको छ युएसपी एकदम दामी हो होइन युएसपी चाहिँ लाइक अर्को त्यो बल्की भन्दा चाहिँ युएसपी दामी हो होइन अनि वी अब पावर विन्डोज हियर फर अगाडिको सिटमा होइन अनि ह्यान्ड ब्रेक दिएको छ ह्यान्ड ब्रेकको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ अलिकति बोलेरो टाइपको भाइब्स आयो होइन मलाई चाहिँ किनकि यसको र प्लास्टिक रहेछ अनि गर्दा टु कप होल्डर्स अनि मजाले अटाउँदा अटाउँदैन तर यो धेरै हल्लिन्छ होइन अफरोडमा गरेर फोन होल्डर हियर अनि एकदम मजाले यो मिलाएर राखेको छ होइन गरेर फाइभ गियर्स अनि सिधै पुरानो स्टाइलमा चाहिँ one two three four five र रिभर्स दिएको छ अनि we have the four wheel system here two wheel drive दिएको छ अहिले गाडी टु विल ड्राइभमा छ फोर विल लो रेन्ज दिएको छ फोर विल हाई रेन्ज दिएको छ अनि न्युट्रल छ होइन अनि डिफ्लकहरू पनि चलाउनु मिल्यो डिफ्लकको चाहिँ यहाँ छ होइन दुइटैतिरको डिफ्लक रियरको र फ्रन्टको चाहिँ यहाँ दिएको छ फ्रन्टको यहाँ छ रियरको यहाँ छ गएर gear box here good seating position steering पनि राम्रो दिएको छ ठुलो छ भाइबम छ होइन अनि यो डिजिटल सिस्टम भइहाल्यो अनि सबै तपाईँको चाहिँ सबै यो सिस्टमको कन्ट्रोल चाहिँ डिजिटल हो होइन तपाईँलाई ह्यान्डले खोल्नुपर्छ लाइक अब यसको एउटा डिसएडभान्टेज के हुन्छ भने सबै गाडीमा होइन तपाईँ लाइक ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ क्रुज गर्दै हुनुहुन्छ हाइमा you have to like search for the buttons के कहाँ कहाँ छ भनेर त्यो र गाडीमा चाहिँ अलिकति अफर गाडीमा चाहिँ फिल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ होइन तर सबैलाई आफ्नो आफ्नो प्रिफरेन्स हुन्छ अनि गर्दा AC control here AC control here twelve volt socket here हजार लाइट्स लाइट सबै यहाँ दिएको छ होइन अनि एसी भेन्ट मैले भने सुजीको सिप टाइपको छ तर यसको ग्लसी लुक छ सुजीको सिपको ग्लसी लुक छैन प्लास्टिक लुक छ अनि उता द रियर्स यताको अगाडिको वाइपर सेटिङ्स यहाँ दिएको छ हर्न दिएको छ अगाडि सिस्टम यो हाम्रो स्टेरिङमा रुममा कुनै पनि डिजिटल सिस्टमको केही पनि दिएको छैन अनि यहाँ चाहिँ एउटा होल्ड गर्नको लागि दिएको छ अनि वी हेभ द सनरुफ यसलाई चाहिँ हामीले यसरी मजाले निकालेर पेन्दै निकालेर यस्तो गरेर घाम चलाउन मिल्छ होइन ठुलै दिएको छ यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न मिल्दैन अनि you can just put it here अनि यता हेर्दा चाहिँ ऐना चाहिँ दिएको छैन होइन तर एकदम लाइक ठुलै नै दिएको छ घामसाम प्रोटेक्ट गर्न चाहिँ आँखाबाट होइन अनि यसको सिटिङ पोजिसन पनि राम्रो छ अनि यसको चाहिँ रियर भ्यू मिरर चाहिँ एकदमै सानो भयो गाडी अनुसार चाहिँ होइन गाडी चाहिँ यति ढुलो छ कि होइन अनि ऐना चाहिँ यति सानो भएपछि मिलाउनु पनि गाह्रो होइन अटो डिम दिएको छैन म्यानुअल डिम गर्नुपर्छ लाइट चाहिँ होइन पछाडिबाट रिफ्लेक्ट भएको रातिमा चाहिँ सो इनर कुरा चाहिँ यहीँ हो होइन इन्टेरियरको so we gonna drive this अनि see how it is really is होइन हाउ इट रियली फिल्स यसको power and all we gonna talk about it later in this video so keep watching है त so we are on our Force Gorkha होइन अनि हाम्रो दाइ र हाम्रो बिस साइड सागरले चाहिँ are helping me with the video होइन अनि यसको चाहिँ स्टेरिङ एकदम प्लास्टिकमा छ होइन अलिकति त्यसमा चाहिँ बाहिरबाट रिजेट कभर राख्ने भने चाहिँ लेदर कभर राख्ने भने चाहिँ स्टेरिङको फिल अलिकति मोटाइ राम्रो हुन्छ होइन अनि त्यसपछि यसको चाहिँ डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट भइहाल्यो अलिकति बेसिक नै छ धेरै त्यस्तो राम्रो छैन बेसिक नै छ होइन तर त्यो सबै कुरा भनेको हुन्छ होइन अनि टायर पिएसआईको चाहिँ त्यहाँ दिएको छ we got the door handle here latch here होइन अनि सबै कुरा यता दिएको छ उयो a good view of front होइन गाडी पनि दामी छ होइन अगाडिबाट हेर्दा सबैतिरबाट साइड लुक्स एन्ड अल होइन सबै राम्रो नै छ यतातिर ऐना दिएको छ मिरर्स दिएको छ they are big mirrors like as I'd told you होइन गाइस यता मिरर दिएको छ यता पनि मिरर दिएको छ यता पनि मिरर दिएको छ इन्फर्टेनमेन्ट सिस्टम यहाँ दिएको छ एसी भेन्स यहाँ दिएको छ सबै कुरा यहाँ दिएको छ अनि हर्न पनि डिसेन्ट दिएको छ होइन सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट माथि जाँदैछौँ होइन पावर चाहिँ कुरै नगरौँ power is like a beast होइन गाडी नि आफैमा बिस्ट होइन एकदम पावर छ यो गाडीको जस्तै तपाईँको अब मैले भने नि अब इन्फ्लुएन्स यो जुन डिजिटल सिस्टम छ नि डिजिटल कन्सोल एकदम बेसिक छ होइन फ्युल गज यता दिएको छ हिटिङ यता दिएको छ टाइम बताउँछ होइन नाइट अनि हाई स्पिड होइन एन्ड अल सेल्सियसमा पनि छ अनि त्यसपछि तपाईँको स्पिडको यहाँ दिएको छ अनि आरपिएमको चाहिँ यता दिएको छ होइन अनि मोड र सेट चाहिँ मैले भने नि स्टेरिङमा चाहिँ कुनै पनि बटन्स दिएको छैन सबै यसबाट म्यानुअली कन्ट्रोल कन्ट्रोल गर्नुपर्छ सेट मोड भनेर होइन अनि यता चाहिँ हाम्रो हात चाहिँ पुरा यहाँ जाने रहेछ होइन फोर विलतिर तर यसमा नगएर गियरमा नगएर अलिकति सुरु सुरुमा कन्फ्युज हुन्छ तर बानी सकेपछि बानी परिसकेपछि त्यस्तो कन्फ्युज चाहिँ हुँदैन होइन सो गर ब्युटिफुल गाडी होइन अलिकति फ्लोर डाउन गरौँ एउटा फुड अन द फ्लोर मजाले three thousand three thousand and half आरपिएमसम्म जाने रहेछ होइन यो गाडी चाहिँ एकदम लाइक रमाइलो नै भयो नि त थ्री थाउजन्ड एन्ड हाफ भनेको एकदम पावरफुल नै हो होइन so we got this parking गर्न पनि एकदम सजिलो होइन ठ्याक्क मिल्ने क्या त्यो गाडी अग्लो भइसकेपछि हुन्छ नि त अनि गाडी पनि रिजेक्ट फिल हुन्छ क्या सबैले हेर्ने सबैतिरबाट हेर्ने होइन रिजेक्ट फिल हुने अलिकति बल्किनेस आउने क्या गाडी चलाउँदा पनि होइन so there is the thing for that and this is the video guys thanks for watching commando vlogs होइन अब त्योभन्दा पनि पहिला सुरु गाडी एकदम रिजेट फिल हुने होइन एकदम पावर फिल हुने होइन एकदम रमाइलो फिल हुने होइन गाडी चलाउन एकदम सबैतिर मजा आउने होइन पनि म्यासिभ अलिकति हेर्दा पनि बल्किनेस आउने क्या गाडी चलाउँदा चाहिँ होइन so there is a thing for that guys so गाडी चाहिँ एकदम नै बबाल छ होइन मैले केही भन्नु पर्दैन डिप्लकको पनि यहाँ क्यालकुलेसन दिएको रहेछ लकहरू दिएको रहेछ अनि अटोमेटिक लक छैन के अरे म्यानुअल लक दिएको छ होइन काइन्ड अफ सुजुकी भाइब होइन भेन्ट छ यसले गर्दा चाहिँ तर इट इज सो रिजिट होइन एकदम बल्किनेस फिल आउने क्या होइन so there is a thing for that guys